问嚟到啦，我哋追击下啲棚架够唔够稳阵先？咦，呢个棚架好似都几稳阵。实稳阵啦，我搭嗰阵啲拉掹装得好实噶，个个位都落足料噶。老婆，我哋栋大厦定啦，我哋法团成日叫承建商检查噶，有乜唔妥即刻整啊。嗯，几好。系啊，老细，我哋依足指引嚟搭，好安全噶。仲有啊，记住工程一员个棚就去拆啦。 日テニュース24まずはこの時間の主な